to bara mu ma dai mu tofa albarkacin bakin mu a cikin wannan satin na ga ana tattauna akan topic din rakiya da ita da Hamisu Breka na farko da ni ban gama abin zaki a ciki ba rakiya Musa ina cewa ki fatan alheri kuma lafiya ki kalau soyayya ce kuma mun fiye jojin mutum idan ya abu makamancin haka ba akan soyayya hasali ma idan kaji mutum ya ce wasu rabu da masoyinsa bai ji komai bai ji bacin rai da wani ciwo a ran shi ba ya fi salin alin to fa shine mai wadarin gaskiya ran bai investin kanshi a soyayya ba Rakiya Musa abin da ta kaje cika saki baki a wajen show din Hadiza gaban kina faɗan abubuwa har da su sharɓa hawaye na ji daɗin shi ni dai ban ji daɗin shi ba saboda na farko ke mace kuma duba da irin society din da muke ciki za a ci gaba da jojin dinki ne ita dai Hadiza Gaban ta samu likers da viewers abin da take so kenan a show din ta daga ita ki ke kuma fa wannan abin da kika fara zai yi binki har illa masha Allah domin har kika idan kika yi aure ma kaza kaza kaza kaza dai har zuwa ƙarshen zancen kafin da shiga ɗaya magana ba na rufe taki ba na jin ɗinki akan halin da kika shiga soyayya ce wani lokacin ba hankali soyayya kai gare ta ba har ta jefa maka soyayya wanda ma kowa za ga yana cewa ba ku dace ba kai kuma ka ji ko shi kake so kuma kai ma ka san ɗin wai ba wadace kai ba ko soyayya ce sai kuma mu koma magana ba bawan Allah na farko da ita rake bata ambaci sunan shi ta ce da shi take ba to ko ma a ce da shi take wai ba yana nufin wai zamu zo mu dora masa sun gari shafin mu na zagin shi saboda mu tabbatar da bangaren shi ba bamu ji labarin daga bangaren shi ba to a ce ma shine na farko za ta iya yiwuwa fa ya daina santa ne to yana ganin kada ya aure ta kuma ba santa yake bai bata mata lokaci ya janye jikin shi za ta iya yiwuwa akwai wani halayya da ta nuna masa ko kuma wani halayya da ta masa ko da ya gano daga baya ya ga gaba ɗaya bata cancanta ya aure ta ba amma fa wani labari da na gani na yawo da ban tabbatar da gaskiya bane wai ya je ya aure a ɓoye saboda ita ya yaudare ta wanda duk wani dalilin da na faɗo ba wai shine yake nufin wai za ka gudu ka bar mutum kuna soyayya ba daga da ga mutum ya daina birki ka ko kuma ka canza ra'ayi kan mutum ko kuma kana ƙara neman wani auren ka san ba auren shi ka yi ba ka je ka same shi ka sanar da shi haka kuma mata daga nan da kika ba wani saurayi dama ya turo gidanku daga nan ya kamata ki je sanar da sauran da samarin da ke kulawa ki fita haƙƙin su idan ba haka ba kin fada cikin mayaudara haka zalika idan kai namiji ne baka gaya mata baka canja ra'ayi akan ta kai ma ka shiga cikin mayaudara soyayyar zamanin yanzu ba a daukan ta da muhimmanci in dai ba magana aure ne gifta ba ba a bari ta shiga zuciya ba a bari ta hauka kwalwa kan tafin hannu ake dosa nata da kaga mutum yana ma tangal tangal kamar tsohon keke na pep ka hura shegiya we move kai kayan ramadan basket yana kashewa 'yan mata zuciya saboda me a'a burkayya yi mana ban yadda da wannan maganar ba ina zuwa yakan kashe wa ƴan mata ta yi tun daga laraba ake gane ko daga litinin ba za a gane ta ba yana gama yana gama miki a gane waye za a aura ba magana gane ban yi magana gane wani ban yi magana gane wanda za a aura ba abin da na ce no no ba miji na gari shine mai kuɗi ba miji na gari ba abin da na ce muna so mu ga ƴan mata suna sana'a suna yi wa kansu abubuwa da kansu sannan kuma na biyu kin san yadda halin zamani ya koma idan aka bari har saurayi yana yi bawa mace kuɗi ko yana siya mata abu haka ne ake amfani da man a yaudare su a ya lalata su amma a bisa akwai waɗanda suke cewa ai tsohuwa al'ada ce ta ƙasar hausa kai toshi da azumi shine ake kira da sallah a zamani ne yanzu aka maida shi zama rabadan basket kuma ko da to ai an ga miki ai aka zo magana wannan bara ne magana ba wani ba wani wannan ai ga miki Hausawa akwai su da zaɓi. ko al'adar tasu idan ta burge sai su dauka idan bata burge su ba fatali ake da ita to wannan kuma kin ga inda ta ga saurayi a ce maka dole sai ka kawo ramadan basket wasu ma an kawo su raina su ce ai kai baka yadda ya kamata ba wata budurwa ma sai ta tara ramadan basket ɗin mutane da yawa da yawa ta karɓi na wacce a a yana na kana son mace ka kai mata haka ba wani kin ga kawai ramadan basket ba dole bane ba addini bane ba al'ada ce kuma al'ada idan ba ta da kai fatan da ta yan mata suna cewa wai kyautatawa ce da ƙara danƙon kauna a to ƙara danƙon kauna ni idan uba ne ni idan uba ne ba zan karbi ko sisin saurayi ba idan ma ya kawo sai na mai da shi domin idan aka kawo min gani zan yi ai kare na ni gani kake ba na yi mata me wani ramadan basket wani kwai da wani lemo guda biyu a ba wani abin da zai raya soyayya ni ba za ka a a ba magana ko ni idan uba ne ba ka kawo mu ramadan basket gani zan yi kare na ni ka wulakanta ni wulakanci ne mai tsaya ce kuma zancen su abin da suke magana akan shi ne ko iyayen mu wadansu daga ciki ai aka musu toshi a to ai al'ada ba wani abu take haifawa ba in ban daga shi na kina ji yanzu misalin da cike wata ta raina kuma ana raina wata na ta kawai a kan ne ta kai in kai kai ban ga a ba wani ai a daina yi kawai ni idan uba ne ma ni ba zan karba ba in ka mun magana ka wulakanta ni to amma da ka ta akwai wata ta gaya min ta ce mini in aka gayyace ku shan ruwa ba kai kadai kake zuwa ba da abokanan su abokanka kuma sanne kai kai ba aka ga miki baka kai ba sannan ga miki ai ga miki inda ci gaban ruwa ta ga cin shan ruwa na rantse ba zan ce miki kowa ba wallahi saurayin ke bada kuɗin ba ita take ara kuɗin ta ba ko ko duniya na gaito na kawo ba ku haɗa da kuɗin ku sana'a ne kuke to da kuke haɗa da shi ne kuna bukata a ba ku ran basket dubu biyar har ka gane wani abu ramadan basket ba wai gazawa bane ba wai dan ba mu da shi bane ba ramadan basket kawai kyautatawa ce kuma kyauta ce ta ramadan eh ni idan uba ne ma kawo min a'a ni gani an ka wulakanta ni ba yanzu magana saurayi ne kai to ni so okay saurayi ne nan to ni idan saurayi ne nan idan saurayi ne nan ko idan zan kai ramadan basket gidan su yana gana sai kamar na wulakanta gidan su kamar na mai da ta mayin waciya dan haka ba zan kai ramadan basket ba ba ai shi ramadan zaka bi domin ka kyautata soyayya tunda su suna faɗa cewa kyautata soyayya ce to ai i love you ta fi da. da iya da zai iya ɗaukar ramadan ba sai suka kuma amma ka ji wani a zaune nake ni na yadda da abu guda ɗaya misali yanzu idan sau waka kana tare da ita baka da shi za ka iya gaya mata baka da shi amma ba wai ka guje ta a lokacin ba wai sannan bayan sallah ka dawo magana ji duk mun Allah ba ni ba ba wanda waye magana gujewa anan wajen ana gujewa masu gujewa da ban magana ake ta kaiwa ba magana gujewa ake amma dole su kai masu gujewa ma ina tare da su ni ai ban gane kai saboda ta za a zo a saka mutum abin da ba dole ba ba ba farilla ba to idan har aka dauki wannan ba dole ba to dole shi ma soyayya a dauke ta ba dole a'a kai eh. soyayya halak ce an faɗo ta a hadisai da yawa to kyautatawa halak ce ai shi ma hadisa wannan ai a'a soyayya wajibi ce ba ma halak ba wajibi ce wajibi ce soyayya kyautatawa fa kyautatawa abu ne mai kyau. abu ne mai kyau. Abu ne mai kyau kyautatawa. Amma kuma amma kuma irin wannan kyauta da ake tilastawa mutum bai da kuɗi. Kina gani har masu rainawa an ka kai musu a'a

so ya kai so mhm. su suke kawowa ah, ana kawowa ni ba kawo ba kawo min dai ramadan basket ba amma amin kyaututtuka amma kuma ba wai da da wai ramadan basket ba kuma ban karba ba na mai da shi saboda tausaya masa ce kina mace yanzu ai wanda ka hada shi kara jari ban karba akan me zan karba ban karba ba akan me zan karba kayya idan zan dawo gare ki mhm. waɗansu suna ganin cewa idan har kana son mutum tsakani da Allah ba sai ya ɗauki abu duniya ya baka ba haka ne ko ba haka bane eh da wannan to ku menene abun duniya ba shine zai sa ku to ku menene yasa wannan karan kuka dage akan hadda ikirarin wai idan mutum bai kawo ba shikenan bayan sallah waya gaida gida an gama to yadda kamar dazu nake faɗa mishi shine akwai inda kina tare da shi saurayi sai kun kai gabdar azumi sai ta tsokana ki manufa ta anan tsokana shine ta Eh, wannan ɗinki dai yadda za ku samu sabani yauwa yo kin ga laifin shi ai ban ga shi ba saboda idan aka biya muku sai ku sa mutum ya ciyo bashi wani ma zai iya zuwa abin da bai kamata ba amma kuma abis akwai abu guda daya ina duk namijin da ya ce yau ba zai kai wannan kayan ba dan mhm. kayan shan ruwa wallahi mai yaudari a'a ba yaudara a ciki ya kara shi a'a idan saurayi ya haɗa yan mata biyar shida yaushe zai iya yin ramadan ba su yan mata biyar shida ba zai iya yi ba Ba haka bane ba to idan kuma macen da kuma ta karɓa kayan ramadan basket din samari ya fi guda biyar ba ta tara haka na ta ce wannan ta raina na wani ta ita kuma ya zaki ce wannan ita ma kuma ai za ta zo ta yi kayan shan ruwa a'a ba ita kuɗin suke yi ba ai na rantsa ba na ga miki wallahi yan matan da dan abin da ya ce miki kai musu ramadan basket kashe musu zuciya zai yi. kashe musu zuciya su daina ma sana'a saboda suna sa sauri su da wasu abu yanzu ma ba sana'a ake ba ba sana'a ake a'a mata suna sana'a ke ce baki sana'a baki sana'a ko kuwa mata suna sana'a kaka tsaka ni magana ba ni akwai da sana'a ba nake yi <laughs> to karewa ina sana'a to ce mata ba sa sana'a wai misali nake baka to ba ni a ce mu dauka ba a sana'a to an dauka ya kai wannan din shi ma kara kashe zuciya akai idan idan mace idan mace ba ta sana'a ka kai mata wannan abin ni na gaya miki am in dai mahaifi ne ni zan ga kamar kawo lafiya dan da Rasulullah ka daina samun mahaifin ne to idan ni a matsayin na saurayi ni a matsayin saurayi wallahi kun ya zan jin dauki basket in shiga gidan kai sai ga ai kamar na mai da gidan ku bane ai shi a wannan ba dole basket bane ba an ce mazan da suke irin wannan halin wai salar rowa ne shi ma ba rowa bane ba ba rowa bane ba soyayya gaskiya da gaskiya kin san matan zamani da san matan zamani su da san abin duniya ko ba haka ba ita soyayya gaskiya ai ta babu ko anini babu ko sisi inda kana son mutum kuma kana gaya miki ko wallahi kije ki tambaya kije idan mace tana son ka na rantsi da Allah kudin ka ma tana tsoron karba ita ma tana kokarin tana baka ba ma ta son ta karbi kudin ka a ba wani kwarai duk namiji da zai iya kawo Ramadan basket ba da magana ko dai anan Ramadan basket abu ne da um, kyautatawa ce kuma Ramadan basket ba wai ga yan mata ne kadai ga kowa ne kuma yanzu mai duguri dole namijin da ba zai iya kare madan basket ba ba magana yanzu dai a yanzu dai mu je zuwa mu je ci gaba ci gaba namijin da ba zai iya kare madan basket ba magana aure ba magana aure mu je zuwa mu je mhm. ga ko bai ka miki ba zai kama iyayenki zai zo ya gaisa da gida ya zo kawai gift ne na ramadan mahaifiyarki misali in baki a gida ki iya siyan abu ki kai mata ramadan basket to din me idan kana so na kawai abin da zaka je ka siyo ka kamun shi a matsayin ramadan basket ka ce ba za ka yi shi ba to ba sona ma kake ba kuma abu ne da ya zo da gasa kowa yi masa ake yi eh mana gasa ne wato ke gasa ce ma take miki abin take miki su yanzu ake yi ai yayi ne yanzu kamar yanzu da aka dauko kowane abu da yayin shi idan aka to bana ga miki ji ba na ga miki kana so na kawai ka mun a magana da cikai yi a zauna lafiya ni sai na miki misali idan ni mahaifi ne ah. wani ya kawo min wayar Ramadan ba ni sai na yi magana saboda alal misali ina mahaifi ka kawo min ni ina ne wa ƴata ne miji na gari ba mai matar Ramadan basket ba zai nake zai zai kamar kawo kamar kana wani kamar na je na kallon ala eh? wanda ya kawo Ramadan basket ba mutumin kirki ne ba haka nace ba tsaya na ga magana ta ni idan ka ni idan haka kawo mu Ramadan basket sai na kamar kana so ka toshe min baki ne karan dubo na halin da kake na banza ni kuma sai na baka auren ƴata na yi da kyautatawa amma me yasa dole sai da Ramadan za a kyautatawa kuma me yasa an fi kyautatawa da ai duk ruwan namiji ai abu cewar da aka daura zama ne mai da abin matsala saboda yanzu wasu ah. yanzu suke magana cika ce ai idan wasu kuna amfani da shi ne ku kori samari mai da idan mutum ba wani sai to ka ji ba za ka kore shi amma hadis ai ana magana cewa watan ko a ga addinin musulunci watan ramadan ai wata ne na rahama wata ne na falala amma a wajen neman aure a wajen neman aure duk wannan abin kamar toshiya ne idan har baka nemi a wannan in baka kyautata ma aure ba ni ban san wani kyautata za ba kyautata aure idan ka auri mutum nan mutum ya zama wajibin ka ka auri mutum kyauta kyauta yanzu kuna soyayya da budurwa ka kula da ita kulawa shine soyayya ina son ki da ah, safa dare i love you good morning good night shi za a ji a gidan mace ta tana son ka daga ban aka yi aure idan ka rama ka ciko mata ni idan ta ce ma ah. duk eh, namijin da zai miki abu a waje ba ma ya miki wani tatsuniya cewa kin je gida zai akwai waɗanda suke cewa wai da ba haka bane ba ba haka bane ba mu kuma muna da hanyar da muke amfani mu gane yan mata masu son abin duniya wanda suke cewa abin duniya so duniya so ne amma idan yawa da matsala irin wannan da ake cewa idan ba a son ka idan aure kuma ya shiga matsala a cikin kai mata ba bayan sallah ta kore ka ya a ba so take dan Allah bara madan baska take so ba ni ba kenan ta kore eh, a wannan in baka kyautata ma aure ba ni ban san wani kyautata za ka yi ba kyautata aure idan ka auri mutum nan mutum ya zama wajibin ka ka auri mutum kyauta kyauta yanzu kuna soyayya da budurwa ka kula da ita kulawa shine soyayya ina son ki da safa ranar dare i love you good morning good night shi za a ji a ji mace ta yadda tana son ka daga bayan aka yi aure idan ka rama ka ciko mata ni idan ta ce ma eh zai miki abu a waje ba kan ma ya miki wani tatsuniya cewa kin zai akwai waɗanda suke cewa da ba ko ba ba ba ba mu kuma muna da hanyar da muke amfani mu gane yan mata masu san abin duniya wanda suke cewa abin duniya ba duniya amma idan yayi yawa da matsala irin wannan da ake cewa idan ba ba a san ka idan ba ba magana aure kuma ya shiga matsala a cikin shi ya ramadan basket ba bayan sallah ta kore a ba suna cike dan Allah ba Ramadan ba take so ba ni ba kiran ta koyi ni san jin samu su take so dan Allah ba dan Ramadan ba to ita ma dai in dai ba za ka kyautata ba ta ba rashin kyauta dan ba kai Ramadan ba suka dan ba kai rashin kyauta ba babban kyautatawa shine nan ka ya ka dauki ne zaka dauki nauyin baiwa Allah an ka aure ta ka kula da cin ta shan ta tufa ta yaya mutum zai gane mutum zai kula da shi tun daga waje ga abin da ya awajabta kai mutum ka kasa nawa ne wanda basu bada ko sun ba kafin aure kuma aka yi aure suka zauna lafiya nawa ne kuma da suka dinga barun kuɗin na rantsi da Allah yanzu dai mu auren ba da ko sisi ba a'a mu da ba Allah misir ba to yaushe za mu gane ce miki Allah misir ce ke magana ake ta zahi ta magana ake ta lissafi mm, nawa ne suka suka ba da suka kashe kuɗin kafin aure kuma aka yi auren suka je sai a shekara goma ko a tamfa tsiya ba su daura mata ba nawa ne kuma eh, wanda ba su kashe a'a a wajen ke so a yi kenan kai a ciki ke kin fi so a waje kai a ciki kin fi so a waje kenan kai a ciki eh shine zai tabbatar min da za ka yi kuma kin sauka daga layi inda kin fi so a waje kafin a ciki a kin sauka kin sauka shine zai tabbatar maka da zai maka shi zaman aure shine zaman gaskiya na zaman dindindin so an fi so a kyauta a zaman aure zaman aure ka san dole da kyauta kyauta idan an yi aure na yadda ai koma mene amma dai kafin aure a wajabta wani ramadan ba ka idan ba akwai zargin da samari suke muku na bani bani ba kwa ganin cewa bani bani da kuka ishe su ne shekara guda shi yasa suka ki kawo kayan shan ruwan na ramadan basket din ba su ko ba su kawo kayan kwallon ba ba kuma su kawo kayan sallah ba to abun bani bani shi daban ne yanzu kuma magana ramadan basket daban ne duk group ɗaya ne bani bani ce kake wani kwana kwana ramadan basket din ma complain kuke idan ba a kawo ba bani bani ce yanzu tsaya tuna a yanzu duk a cikin shekara guda ba a dame ka komai kawai ramadan basket saboda kun mai da shi bidiya idan ba a kawo ba kuna cewa babu aure to kun ga dole mu ma mu tada hankali a kai yanzu kika ce fa idan ba ka ramadan basket ba babu aure ba sai ya mace mazajen da za a aura a to kin ji kaji ko kin ji abin da yasa ake kara ramadan basket ku ma wa'anda idan kuka yi aure wallahi ba ku iya kula da mace a'a ba irin mu bane ba in ga ana ga miki duk abin da mace a ce yo ana yayin abu in je kana son mace kana tare da ita mahaifinta ya kamata baki ji addini abin aka ce ba nauyin mace iya kan mahaifinta daga an yi aure koma kan miji me saurayi na gaya miki ni wuladanci ne ma saurayi kawo wani abu wani gidan mu ya kawo budurwa ai yanzu samarin yanzu za ka zauna ni da idan na haɗa kira cewa samarin yanzu ce wasu daga cikin samarin yanzu idan na haɗa ban da jama'a ba a jam'i ba kyau jami'i yanzu ka je ka yi soyayya da mace shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kamar wacce za ta yi digiri wata ma wallahi shekarun za ta iya yin masters Wai wannan laifin ta da laifin mahaifanta laifin ta da laifin mahaifanta tsaya na gami in dai mace tana da wayo tana da hankali idan saurayi zo ta wallahi tun da in yi sati daya na zuwa ta ce analyze rayuwar shi za ta ga ina yadda fa a rayuwar shi da magana aure zo ko da magana wasa ya zo da haka duk wani magana madam baska sai dai ita ce ba ta rayu kuma sannan mahaifanta za a ce shekara hudu ana soyayya sai dai a zargi mahaifanta ba wai eh, zargi saurayi ba baka taɓa yin shekara hudu ni na da lokacin bata ne ban da ah. lokacin bata an gaya miki ni idan <laughs> ban da lokacin bata an gaya <laughs> ban da lokacin bata ba ne ma ka fada cikin waɗanda ake magana cewa rowa ma ka san an ce haka yan mata suke faɗi annani malami ah, ba su bane ba a'a to da ana gaya miki in dai soyayya ta gaskiya ce tsakani da Allah fi sabilillahi idan saurayi ya kawo ko bai kawo ba ka san in dai ka san nagari ne ka san kai akwai ba na gaya muku mata suna na gaya miki mata akwai reta da Allah ya musu idan suka ga saurayi ko san su yake ko bai gaya musu ba suna ganewa kuma idan har mace tana da hankali in dai saurayi zanta da magana aure tana gani inda da ta masa tambaya biyu me kake so kai a rayuwa me plan ɗinka za ta ji yana mata magana soyayya friendship tun daga wasu za ta gane kuma a ce wani dan mutum bai kara madan basket ba a ce magana aure wani ba magana aure no to ta za zamu tantance wayannan idan har ba ai magana da madan basket a'a tantance wa mutum eh. zaman da kuke da mutum za ki tantance mutum ki ga irin sana'a shi ne zaman mu yanzu magana ne shine zaman nawa ne aka kashe musu kudin a waje nawa ne aka kashe musu kudin a waje aka yi ba babu ko su kawo mutum madan basket ba ni ba ba za a iya kawo ba ai ga miki abin da yasa muke ya kara madan basket din an mai da shi kamar wani wajibi har kun halaka shi da aure idan ba ka ba a'a a'a shi sa to kin ji wajibi ai wajibi shine sallah azumi zakka su ne wajibi duk wani abu da ba sallah ba azumi babu wajibi a cikin shi yanzu ramadan ba ya ya sauka ne a mataki na jinki na kyautatawa mun ji ba za ta kai ramadan ba kana yin anko anko na biki so eh. mu maza ne mata ne suka fiye yawa anko ko shi ne ayi wani budurwa ka kai da mata a ah, wai wai ne wa mace budurwa ta anko idan za a yi bikin kawarta ko canza magana a canza magana kenan abu ne to ni dai a takeice akwai magana farko ba ma na anko budurwa ta ba ta son anko cewa take to an kan ma an kai ba zuwa ake ba sa muke ba daga an yi bikin ya zama shi ne kunya nake gaskiya ne mana kuna anko saboda cewa ta ce ba ta anko to nace faduwa ta zo daidai da zama daman ni ma ba mai anko ce ba ta so faduwa to zama dan ta ce tana so fa idan ce tana son a mata anko tabbas zan duba kusancinta da wannan din mai auren idan mace ne na kusa da kai kuma a anko na biki ne na lokaci budurwata sai na jira tambayi izinin mahaifanta in ce to kun ga zan yi wa an ko kun yadda ba ku na wulakanta ku ba idan kun ce kin ce kin zan je tambayi izinin mahaifanta ban baki a saki kai mhm. an mata guda ba adadi na a'a Allah astaghfirullah kallan mai da rike mu astaghfirullah astaghfirullah ni ba mai da riba ne <laughs> kallan mai da rike mu to astaghfirullah <laughs> to ba haka nake ba ba zan baki ansa wata mace da wadda kake so wanda kawai kai je a ranka ga abin da ya kamata a ce ka kyautata mata ba tare da ta tambaye ka so ni dai gaskiya wanda Allah ya amsu ya da su ma ba lashen mu bane suna buƙatar time ina ne lokaci na suke lokaci na suke so ba kuɗi ba lokaci ba shine soyayya lokaci time na ah, to baki san me soyayya ba baki san me soyayya ba kin da ci kuɗi ne soyayya ko ba wai kuɗi bane lokaci time time da kulawa to baki san soyayya ba ma ta dace soyayya kulawa da bada lokaci shine soyayya in baka ba mutum lokaci ka baka kula eh ina jin ki ta wace hanya ya kamata a nuna wa mace ana santa da ka kau da wannan kuma ta yadda za a ƙara yauƙaƙa dangantaka idan kana so ka nuna mace kana son ta sosai tabbas kyauta tana ƙara danƙon soyayya wannan ba ƙarya a cikinta amma Baba, wace miki ba na yi? Wace miki ba na yi? Gashi nan kana ma kana yi. To abin sai ka kar ayi Ramadan ba. Ba cewa ne ka ayi Ramadan ba. Kar ki yake. Yake ina na kera yar karama allura kira kera mun garma. Ni ban ce ni ban ce ka ayi Ramadan basket ba. Cewa ne yanzu ɗan matan yanzu sun mai da Ramadan basket har suna cewa idan ba a kai Ramadan basket ba ba magana aure ba. A'a lafi ne mutum da kuma ce shi da hada shi da magana aure. Haka ake gane mutum aure? Kuwa to kun ga ta yadda kuke fada wajen maza ba na garba kenan kuna tanin abin duniya shi yake hada a magana aure a cikin. yanzu abis ta wace hanya ya kamata a nuna mace ana santa ba tare da an kai kayan abin duniyar ba to ta hanyar da za a bi a nuna mace ana santa shi shine na farko ka bata kulawa sannan ka bata lokacinka sannan kuma duk wani abu da ya danganci ci gaban rayuwanta karatunta ne sana'a da take yi ne ka bata gudunmuwa a kan shi da jikinka ne da karfinka idan ma maganar wani kyauta wani abu da ke so kara mata jari ka kara mata kara sana'a ba wai ka dauki abin duniya ka bata ba ka nuna mutum yadda ake kamo kifi abu ka bashi kifi ko ba haka ba so duk wani abu ne ka dora ta akan sana'a ta dinga nema da kanta ya fi ka dora ka wani bata Ramadan basket saboda idan ma ala misali ta je ta siya Ramadan basket din da kudin ta kan gane abin da nake nufi ai amma ka ce za ka dora ka bata ma ni gani ke kamar kana kashe mata zuciya ne ba ka so ta nemi abin da kanta ka fi son komai a bata yanzu rikayya ke a gurin ki ta wace hanya ya kamata a nuna mace soyayyar eh yadda kamar yace ba da lokaci kulawa da kuma kyautata wa ba za mu fasa cewa da kyautata ba sannan yana cewa wai idan aka bata ramadan fast ko an kyautata mata ko an dauki wani abu an bata an kashe mata zuciya ba kashe zuciya bane ba faɗa annabi ma sallallahu alaihi wasallam kyautata tana ƙara da musu to in dai har aka ce kyautata tana ba dole wai sai ka siya abu mai tsada ba zoben nan in ka siya ka zo ka bani shi ka ce shiga shi gashi nan isro ramadan basket idan har ina son ka zan ji daɗi a raina in ce eh ai kayi To wannan tattaunawa dai tamu za ta yi tsawo domin har zuwa bayan sallah za a ci gaba da wannan batu guda ɗaya na Ramadan basket tsakanin samari da 'yan mata kuma ba za mu bakwai ba kuma ku ci gaba da tafka muhawara akan wannan batu a shafin namu akan waɗanda suke goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya a madadin abokanan aiki Badriya Tijjani ƙalara yake cewa a bikin sallah lafiya. kuka a abin da ƙarya mun dauke shi ne kawai amma da mutum zai kauta yanzu ma ta su kira su yanzu fa a farkon shirin biki ne aka ce bane na raina gaskiya da kai bakwa ta wannan da kyauta ba a'a ba ka bane idan kai ka a raina idan ba da yawa kai ba kuma idan bakar arzikin da yawa ina goyon bayan ba wai a raina ba kawai ne kawai a daina saboda kuna hada shi da aure idan ba a kawo shi ba a kansile shi tunda kuna hada shi da aure a'a a'a maza sun fi mata tsada dalilin da yasa na ce maza sun fi tsada shine sakamakon ƙidayar da aka ta duniya baki ɗaya an gano cewa muna da mata biliyan biyar da ɗigo shida sannan muna da maza biliyan biyu da ɗigo biyu sannan a cikin population ɗin maza da suka ragu biliyan biyu da ɗigo biyu ɗin nan kashi hamsin daga cikinsu sun yi aure already suna da yansu kun ga ya rage mana saura biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya na population ɗin maza baki ɗaya a duniya sannan kashi arba'in a cikin ɗari na sauran mazan da suka ragu tsofaffi ne wanda sun fi shekara sittin da kuma yara wanda ba su shekara goma sha takwas ba dan kashi talatin daga cikin su ba su da sana'a komai wannan kashin ya kunci ɗalibai 'yan makaranta wanda suka ga makaranta ba aiki da kuma wanda suke 'yan zaman banza ne ba su da aiki kashi goma daga cikin su wanda ya da miliyan 130 suna cikin prison a kulle miliyan 70 na cikin wannan mazan ba su da lafiyar yin aure matsalan kwalwa da kuma cututtuka kashi uku daga cikin su kuwa 'yan kungiyar LGBTQ ne wanda ba su da niyyar aure a rayuwarsu kuma kada ku manta da cewa kashi biyar daga cikin su akwai kungiyar fada na kristoci wanda su da sun yanke shawara ba su yi aure ba su mutu a rayuwarsu a ƙarshe kin ga wannan saurayin naki da cika raina yana zuwa zance gidanku ki durƙusa har ƙasa ki kwashi gaisuwa sannan ki tambaye shi akwai kati a wayan shi in babu ki je ki siyo ki saka masa kuma ki fara tarera shi kamar kwai akan bajajjen faranti kada ya faɗo ya fashi idan ba haka ba